Село Синевир находится примерно в двух часах езды от города Мукачева, что на границе с Венгрией. В этом доме 5 сентября 2019 года родился Павлик Матычка. Это третий ребенок этой семьи и второй, у которого был поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия – первого типа. Их первенец Юра умер от этой болезни, не дожив всего несколько дней до своего трехлетия. Второй сын Саша полностью здоров, но в его крови, как и в крови его родителей, присутствует геном СМА. Беда, как известно, не приходит одна. И, к сожалению, она постучалась в двери семиматычка во второй раз – Павлюшка родився повноцінно здоровим хлопчиком. Але, на жаль, 4 місяці ми замітили, що він не почав слабшити, так як він почав. Його ручки почали слабшити, він перестав брати іграшки в ручки, перестав е, самостійно перевертатись. Він е, знав, е, він міг самостійно держати головку на животику. Зараз він цього не може. Для поддержания жизнедеятельности и тонуса мышц таких детей рекомендуется два, а лучше три раза в день выполнять специальные упражнения и гимнастику. В любом случае, один из таких подходов должен осуществляться под присмотром специалиста. В противном случае в суставах и костях такого ребенка могут начаться необратимые изменения. На сегодняшний день существует три препарата в мире, способные минимизировать или полностью побороть симптомы СМА. В отличие от соседней Польши, где государство оплачивает даже лечение дорогостоящим препаратом спинраза, или той же Австрии, где государство сразу покупает лекарство Зальгензма стоимостью 2 миллиона евро. Украина не предоставляет даже лечение на основе сиропа Рездиплан. Лишь некоторые дети получают этот медикамент по программе до регистрационного доступа от швейцарской компании Roche. Но, к сожалению, как я узнал недавно, эта программа в Украине вскоре будет прекращена. Каким образом маленькие пациенты в дальнейшем будут получать столь необходимое для них лечение, остается под вопросом. Украинская власть в очередной раз не готова предложить своим гражданам ничего, кроме пустых обещаний. И ведь речь не идет о нас, взрослых. Речь идет о самых маленьких, о самых беззащитных. И если вы, политиканы, не можете стать за своих же детей горой, подарить им детство – надежду на здоровое и безопасное будущее, сделать им условия для хорошего, стабильного развития и существования, то скажите на милость, пожалуйста, скажите, зачем вы тогда нужны? письма, ні приговор. Майлики мають право на життя. У тебе буде дитинство. Ти підеш до школи. Прочитаєш багато книжок. Ти будеш займатися спортом. Будеш грати в футбол. Научишся плавати. Ти не один. Я з тобою, друже. Держись, малыш. Будь сильним. Ти будеш, як ми. Вірю, ми встигнемо. Разом ми врятуємо життя. Нещодавно був встановлений рекорд заради життя, де багато людей взяли за руки для порятунку нашого Павлика. Це дуже велика робота волонтерів, е, небайдужих людей, які допомагають нам, які підтримують нас, е, і за що ми безмежно вдячні кожному, тому що самостійно нам не справитись без їхньої допомоги. І Низький уклін кожному за допомогу, за підтримку, за все, що робить кожен волонтер, кожна людина для нас, для нашого Павлика. Посмотрев этот фильм, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас задумался о том, как он планирует э, и планирует ли вообще свою семью. Это очень важно. Порой люди перед покупкой стиральной машины или какой-то любой другой техники проводят неделями в интернете, читают форумы, отчеты, э, спрашивают мнение знакомых и коллег. Но заводя ребенка, они думают ни о чем. И это очень ошибочно – Поверьте, вы заводите ребенка в стране, где если что пойдет не так, вам придется, к сожалению, ходить с протянутой рукой. И без нас, волонтеров, с большим сердцем, у вас ничего не получится.